අතුංගුදයන් අතංගත ඩයිය සුම්ම යවල කලම් කුහලතනී කෙතුමගේ යයි දන්නිතනී යොලියෙන්ගෙලේ ලකිමයි කුටයිනි යොලියෙන්ගෙලේ Kahni yang kisek dam garayo بس كدلني كتتهتم توبكوي أسا أمن أسا عسين دايسون إنسان سين دايسون فنيك وأنا برنامج سين دايسون هو بحلقة بحلقتنا فنيك وأنا برنامج الكاتونها آه، حلمك كابن هنا هنا مفركا آه، مالنا حنا كسيك دعية هنا هن قداك حله آه، حرف فنيك وأنا برنامج الكاتونها لنك يا كلا سوى هنا برسلكو بارو هبين قديتي تونا كاد وجحلو قديتي كدارو كاتونها عفر هبين قديتي كنا بنهتك هتني قديتي لكل شيء هي تا برنامج اللي برسلكو كاتونها كلا كادو أيضا وقسيسا كاتونا سيني حسين هنا برودكشن على إنه أيضا دوكس أكبر سلكو إسبين كاتونا هاي وبكي هن هناي طبعا كي تسدو حيتو بوليس سنة هادلا عفر أيضا دو عمو كاتونا فيرسي هن هنا أيضا دي أيضا دي تياري كاتونا هبي هن هنا بتوكلا كاتونا afar agiran nalehtan ihtan mamarga kattonna waqsisa hin hiyan ur barnaamij alle nahoy tok lakal kattonna ka sin has hasus kunennaha barsalu kattonnaha baaro habin hin gatti afar kun nabna tay bulehtan hiya harasin dayus nahoy away kattonna hna lo ayna hna nimi ibrahim mahmuda kaytonnaha gangati tallu kabtahtan ihtana idi ke sinnem titetni lau yahni han gadalle nahoy udeh kasune lukasana malay maskadai kunnabna luksin arhusna ونقحا أنا كرحب عفري مقعد حرسا يربي بين نتكنني يكوي سكتني أنا كرحبي أنا كرحب عفري I'm going to go to أفر أفرت بكو يهنهن قد أكن دورهن الدركات النهوى جينا هنا نبرسلكو أفر أيداد المحاحل تهين كادو أفر أيداد لو برسلكو در دبونا يك أفر أمتك يكم هني هم ريا أمتك تنه كادير لفهن هي كن أنت من مدجهي برسلكو تنه تهدي جوسه تنم ساينسي بعد متى كله تنه كاتو نها أفر أرجو تنه تن متى أفر كه تمدجن نه أبته تنه تنا لوسي كدبهن ما برا برسله تنه تن أيداد أفر لين تمد تمدجه هون نتون كتبه تنه تن أيداد تنه ويتها وكاي برسلكو ساقط nahaa isbeenikii granada magaala awayihdur granada istahtanehtan darifala yobkahenihana almagrib hinekatonnaha al, المغرب هنا كاتونها أندلسي أيدادي كات أيدادي كاتونها كتب هنا كاتونها كاتب دي استهن هنا السعيد هنا كاتونها سعيد ابن المصطفى دي استهن هنا كاتبي عفر وكسي ساكيت كبهن هنا كاتونها سي كتاب هدلا عسبو درو تقعد انها آه، يتكبهن هنا عفر وكسي هنا كتبو تونا كادو عفر آه، ايدادو للتا من دقيقة هنا برسلوك بسم مرحو آه، ويه الدرو بعد الدحلهم بسم مرحتو عفر متدما كا تلم وبان ما يكله تاني ملكاتونها افريكا حباب هنا كاتونها افريكا حلم مال تمدغي كمكعكو عفر لوكسكتهن هنا ايدادو تونا كادو عفر لوكسكتهن هنا گیرنا بەرابەر سلێتنی تەمبوو کێتەلکات تۆنەها کادفەنەتا قاعدة تتلو هاكا أصحاب سكسوين هن انت هي تاهو أكسيساك بحسن هن نور برنامج لوكاتونا أسنت كاتونا أفر برسلوكو ملاقوك لكلا إمو خدها يتبه هكت كيغتينكا ummata agattiina hinne kattunnaha hawada lilli barsiwini diin lilli barsiwini mabla lilli barsi kalaha illi biyaakiwini hinin rakakai kinnitani tamidhigehi halkaattunna mangotanihtan mamaadhagagee hini harrakakai afar rakakai afar ummata kinnitani tamidhigehi afar ummata yallakmee siilehtanih yaitunna kaadu kalaha see hadayti barakinnaanil dhagaana mala amidhigumoytahtanihtan ummata kinnitaniimta turteetanihtan sanootaya inkihtanihtan itiyobiyala jaamicatitti xultahtanihtan bartiini tagantaha sukteetanihtan tacbittee kugutakbaritto buraadhihi daltani dhalay ruubi waanami حدو مادهتن هتن ودرلو عفر سمرة مادهتن هتن برتين تجين جرا هني من بلغ سكته هي تو كتك عفر لهتن هتن أيدادي أهتم أيداي مانجو هو عفر أيدادو يكتبيني مسوي سانن كاتون عفر تسارقول برتا مهرعتم أنكو ur barnaamijisinih masusinhnan hiya kaatonnah bixsinhnan hiya aallenno hubi kasonaay urhin ilah sana malaay masakadhaay kunabna lugsinar xibsa yainaba afarnabayuntaay abnali goyti ka fadhayuntaa fasaha baaduu mattaa'ee baada katutaaraguu isaayinisi siyaadatii bari kaka'arade meeka sumaayitaatani hitanaa'ee yookume han siyaadatii bari xawadhina ginuu kakaayi timite militimidhege tani macfaru mattaa'ikinim ئەوەی فدروبا دایی مادەێنی هەن حەدو مادی کەلەهای زیادەتی بەری مەنگومووی ئدی ئاریگی واقع سوگەهێنی هێن دەبانە لای سوکتێتەنیتەن عمەتتایی زیادەتی بەرێکەکە ڕدی یالتەمە دیگەتەنیتەنە ئەفەر عمەتایی بۆل سەنۆتاکە ئەفەلای ئایدادی تیارگی جیۆگرافی میدێگی هی سوگەهێنی هێنایی تەبنکیز دوحایتۆ بۆلی سەنەتەلایی سەنەتەلفی نەمە بۆل بەحرە تەبنکی لحیلی ئسپێنی لێیتۆ ئودرلووی ئەوەی درۆگرانە دەستاتەنیتە تو دەریفە مەگ قالوا للوي مسلمين أمتاي دسيه تنهي تناتن دريفايا ديني ساكسوك ديه تنهي كي تنمكي تا دريفلا يوبوكي أندلوسيا أيدا ديه إمدقلي يمدقهن هنا كاتيبكي سوكهن هنا أبو الحسن علي ابن الموسى ابن سعيد المغربي هنا كادوي سعيد الأندلوسي اللي يسحسيه هنا لعفر أمتاي سوكين فردته دريفاك دبها نماي إلى كلبتي من دباي دي لعفنها سوكتي تنهتن أمتاي ayay baadayay awaydeenihan xaddo maadikalahinihan saakuuyitele muikalahtanihtan geed sititeli baadu mataluka angaraw lugsugte iyo arxuguuyi tamidhige yugtumahinihan kitaabih afar cafar ummata aydaadule edayaabihinihan midhige kinnihtani maydaadiyas xasim Le bonheur, c'était la victoire. mataka girani aidati tabis lihtanitan la barabar salihtanitana kaati buai taktubihtanihtan kitubalai fanatai geetin tahtanitanai farumata taraw lihtanihtan aidadu yatkubeni hinin udrulu iddihabiukin tekkeki hununukuwitun kutubihtanihtan kitubaani waitahokai mangumui afar ummatah agirani ta'as xussala digoysakai timitihtanimkee barsalukui afakai diabana hinin aidadului afar lukt imitihtanihtan aida taado barletanihtan guralaayey habbalsimisinnihtanihtanaaye dagomkinihwakaaye casboyte maacote ilahan inaleedanta facamukuwitemetihe tanimin barabarsalehtanihtanakatonnaahaaye aydaadi tutadhagokuwinabaludhicnehnanimkee قيل له يبول سنة تاك أفلاي تن كنت به تنهتن كتوب وكاي تلي تسحسه تن إن لا يعمه سي أمدي دي سيونوي أغشي ويعيت فنهاي بهن هن قادل عفر أمتاي نبماي كاحته تنم كي تهتا تاها لا يتلق حتى مكيسين دلت يمات دعيه يعني مكبيد يعي تسحسم تون هاي بول سنة تاك لكلاي إدا مريماي دو بليا بته تنهتن حربتك تيسه تنهتن درل عفر أمتاي نبهن هن دوري ديگرته تنم تا إدا دي يسحسم afar mattaaye afrika xulmaayituna kadu ethiopia xulma kinihtanimkeed fadhi wacdiye afrika takkoi ethiopia xulahinihan nacboyti cimo xadhi eleradahinyan umata kinokoi ta umataaya awayuhuturo edetanihta weelotokaha gaxtudhiciteetuna kadu idhamakaha kakaidagotudhicitehtanihtan umata kinihtanimi aidaaditutaadhagookaka tasxasehtanihtan umata kinihtanimkeed takkaikaha afar umataay isimil rabakaay isii koytiinoi kaamulayo ogole waitahtanihtan umata kinihtanimi barabar lixdan aydaaditte asxasuguwi awayih uduru idinenana xwala fanahaye digohoka timetetanhtanabtokinihtan mitan bulem kasulim cafarinkiino warayninimigacwara afar umatah aydaadii horaaka horale tabuhuy kutubi sugamalay afar dhaylooy afar umatay ili kadhiinitahtanihtan aydaado agtabuk timidihtanimkii afalay gabaka koonu dhacaan hinin mayso abaka timidihtanihtan umata aydaadul afar umatay kinim thank you away edaynanihnan caase reefanaha gaxnananu dirula cafar umatai tatrihinian sideexa milaagi sanatih adalaaye nanumi raaxise wainihnan etiyoobiyat hadagalhay adxukuwi angagayukuwiditikiyehtanihitanaaye badhaabadh salehtanihtarakaakaiteley farmoytitey dafeysaakaaye inkeetanihtan etiyoobiya harakaakaite elenan dhicintahtanihtan guralaaye sihadayti badha xawadaaye diinikee mabalalaaye edeebiyaakaanaha deganasacakasugeenihinhin odurlooye cafar umataaye ni mablaki tunakadu kinani barsi kalahai inkitanitan itiobiyah ummata iley tacishetanitan rakakayai hebiltoh agattinah bari eley dufte wehyanihir rakakai takkudhetehtani mangohtanitan itiobiyah ummatahaya afar ummatai barsale sehadayti bari kinani tunakadu banedamino xeeloh kunnabnai daxrisahtanitan ummatayai acasriley demokrata kak iyanah yaningelsitei taadhegee dumakai edetimitetanitan weelo kinnihitanimtai balewdhictehtani aniitan ummattaa kennitan miitam dhigam. tawdarolooyinkiitanihtana agate dhayloowi baadhoko baadho garhaakaayi taamitami saami edeluku suguwaytihtani iyo taaye cafar baadho fanahayinkiitanihtan ijebyah dhaylooyi dhaylo barito rubaanamaka dhabahan cafar baadho galihiniha mariyey budhal yanihgideke edelowytenihenen durugoo sugteehtanimiitam dhigem كمت كيك لك على حتى أي إتجاب تقله يعفر متى لقى مكوي عفر أي إتجاب حول أي إتجاب كاي دير الله فاه تنهتن متى كنهتن مكمك عقوي تأم متى سلاح السكات هاي أو تنهتن حاربتي عفر أم متى دما كل تمدجه تنهتن أي أجير الناي مودرن بعد هنك تنهاي ويدنا هنا عسرلي بعد أي كه يا دجنها إدبت تنهتن أجير الندت بله تنهتن ما يزعر كسب تلأبكاي ኢትዮጵያይ ዲግሉ ከሕታካ ኢትዮጵያ ummata ile kadinitahtanihtan mayso abtudhictehtanimkee afar ummatayta maysoi fida miklikalah abtehtanihtan mayso akkiwaitahtanimkeeta maysokattunahay aidadii fadhe udirului habbaale wahenihan mayso kinnihtaniminkihtanihtan baadayi itibiyai baad midiyai barabarsalehtanihtanai social media kadhabbahakaai cajibka kintee ilei kadinitehtanihtan mayso orbisehtanimitamdhigem itiopya ummatai mangalai inkigdakiyala waxay mablabarhsaasinimii farafadhi u ahay cafar agiranah edesumaaitehtanitan uduruwi awayih udurkinihtanimkee agiranii silaxay fadhi wahyanim edetoybulehtanihtanah xarbi abakai sini sinii kinaney sinii kunabna ededahresehtanihtan maysooy carkakisa butalai barabarsalehtanihtan difaacite kaabtudhicitehtanimitunbulem saada saadaaka falginuu dabayyuun taayu mudduusi baadhu kahee hayyuun afar tani harabilii geeteetanitan migaacitagee afar agiiraay baadho droonuy lubookaay itiyoopiya iyaanama afaraay itiyoopiya kunun hubedi afaraay nisirwaay tan tonnah kalaatanitan barabar saleetanitan migaacite afar agiira nala geetoydudem Akka fayyalee hadduu biraahin nukuda bahanama aktiivisittee kalaatanii tanda goortii baada haddulu yuutuubuluu sinni maaluu taamitaatanii iyya culinta giyoonu afar migacaay baraabar saletanii tan gural ugu saakaay viidiyooyaay xulusa afar yahinihan migacaay walalnimo abakaay yuutuubutuuy maalu elegeana hinin abuto afar humataata kudhictehetanimitumblem Afar news sources, uh, Shifa Afari shared some የአፋር ምድር በአገር ህልውና ተወራርዶ የሚመጣ ባንዳ መቀበሪያ እንጂ መጨፈሪያ ሊሆን እንደማይችል አፋሮች በተጨባጭ አረጋግጠዋል። አፋሮች ለኢትዮጵያ አንድነትና ህልውና ውድ ሕይወታቸውን ሰጥተዋል። social media laya cafar waqsiisa kaay abenih iyanin barabar salehtanihtanai fayla oginine tekekeyey cafarai isih ballaace akkokoyi ethiopia xurik tayece ethiobiyanuloyi xami sinihtanihtan ayro mawca xotokuwai agat xurik tayece asaaku agira baadho af deeral geytima baadho xeagtayace tanihtan agirah baadho baadho biso marxo fanahaytah tanihtanai yomucrehinha hangada hangadaalee tanihtan baadhoykinim anu cimmo dhalwaahambara afar migacale mugaaciseyo tahkaado afar inaah kakmaystaanagidi taagiira sini migaca dahab isihyakatubiti fiirisee nisorku xubbaral curmihi nitibiceh afar miga tabankees dhuxayto boolistanatataay sugehinihana isbeenikeey muslimiinu mattaaye dhiirisak sugteh tanihtan dariifeyaye andolosi decisitah tanih iyalaa yoobkehinihana saciid andolosi yudkubihinihana tiyaabihinihana afar aydaadi udhihey afahyanihana aydaad يقيم هنائي بعد متاكا سماعتا تنهتناي دهب إسيه يكتوبتي فيرسون وعفر متاي تنهكاد عفر تتارغوكي أنو إداني هن محل تم فردين تها تني مسح السوكوي معي كسوينم تيكينا كتين كينو كسول لم عفرين كينو ورايني مسكرلي كتتهتن تبكوي وليه كتتاجيت انت نهتن ان فني كي واني برنامج دي فني كي واني برنامج دي الكاتونها او اي يحكي لك انا الوانا هنا ابو جديد علي ابو جديد علي هنا ابو جديد علي كي كادو كلها عبد الله يايو ابا هني هنغدا تنم مغد كاتونه تلك عليه كتتهنا دورنو هغد كاتونه جديدي مكفو حف فوح مكفو ح عصبه ما حفن يهني هنغد كي كادو عبد الله يايو كو نبادو نبارو بارو يبله دسه معي يهني هنكتاي كسوينا أورنا الله سنة ملاي مسكداي كنا بنلوكسين أرحب سنة la alfi mundo lo umamma norta uraksi tairo asaki lairo alfi mundo lairoi lo norta uraksi azul, matame تبقوي أها كدقال هنا كتهف فنا هبيا كنمتين هنا فني كي واني برنامج هنا كتو نمر إحساك متين فني كي واني برنامج لي أهف فنها أني أيسيه أها نها أن هبتين كشكر عن تحتني تن مبلغاتونها برنامج لي تترجع هنا فيسبوك وتونا كدوا دل تايبول لي برابر سليه تنه تويل ولا كتونا هني عدسانا هني تترسانا اللي عندنا هاي كله كتونا بر سليه تنه تن ضد ليه تنه تم تبقوي نه بارو قد بارو بارو وقسي ساكتنه تن عدارتي تكو كله تنه تن ويلو كتونا جبهة عقل هاي ستان فردتني تككي تفر مقاتناها آه، دا اللي تترى جيت مهنا فيسبوك جوجل تترى ساكا تنا كادوني فن هايستان ديتانا هاي توكو تاكا أحر لكسون برنامج ده محل لكسوجي هي برنامج لسين لكسوتي ميو محمد لكسوتي حقي لكاتنا هناك سينك ما برسناي يا سين كدري كسلاغل سلاغلي يا هني هنجدا كاتنا برسلوكو عالم لما ما رجع كاكتا تورتي لوسيلي يا هني هنجدا لأنه هو توجد لكاتنا سينك برسما هاي كسون لوكاستيني مسكدا كسون لوكاستيني كل سلاغ قد سينك أحسن الجمك معكراي Мека Суйна. Субтитры Yeah. ولا تردن المقع لي عس علي أفريقيا ನಿನಗೆಯ ಇದನ್ನಿತನೀ ಯೊಲಿಯಂಗೆಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಮೈ ಗುಡ್ಡೈನಿ ಯೊಲಿಯಂಗೆಲೆ